Детская книжка «Песенки для принцесс». Издательство «Азбукварик». Книжка из серии «Караоке». Выбери песенку. Слова песенки ты можешь прочитать здесь. Включи микрофон и пой. Для того, чтобы песенка Остановилась, нужно нажать здесь. Здесь, чтобы продолжить.